What's up friends? My name is Leon and you are watching Leon Guerrero TV. If you get to hear me now. It's my day 3 now here in South Korea and I'm going to Jeju Island. Magko-commute lang ako. So mag mabasa ko ngayon tapos mag-train then bus ulit. So ganun lang siya. Actually, madali lang. Uh, gamitin nyo lang yung Google Map. Updated siya. And makakarating kayo sa patutunguhan nyo. Nakalagay na dun yung mga sasakyan nyo, bus number, kung ilang minutes, ganon. Siguro tuturo ko sa isang vlog ko kung paano ako ginawa yung pag-commute o paano na lang. I-insert ko na lang dito. So, ayun siya. Today is, parang yung weather is, ano, 6 a.m. na. So 2 and a half hours ang biyahe ko papuntang ano. Ayan, naglantay ako ng <laughs> Nami Island. And bus number na sasakyan ko is 26261. Pero to, ayun, ayun na. Nasakay na ako. Ang weather ngayon is parang Tagaytay level. Ayun no, 261. Nasakay na ako. so, see you na lang later. So, ah, nandito na ako sa Chongyang ni Transfer Station. Malaktong station na to kasi ano siya eh, hindi siya regular na train. Mga train to papunta sa mga probinsya So, transportation siya. Maraming way to. Kaya malawak. Hinahanap ko pa yung Ah, sa sakayan papuntang yung train na papuntang Nami Island. Sa so, wakas nakasakay na rin ako ng ITX. Papuntang Gap yung station to. Bawal maingay, kaya bumubulong lang ako. Ayan yung itsura ng train. senior citizen yun ang upuan is kulay green so pag maroon ayun maroon huwag kayong upo doon kasi pang senior citizen yun PWD PWD and siguro mga pregnant women ganyan so I just arrived here at Gapyong station and pupunta ako ngayon sa ano tawag sa tourist information kasi doon bibili ako ng unlimited ticket unlimited bus rides. Pala kumali. Dito na, na ako sa labas ng Gapyong Station. Isa lang naman yung labasan niya. Sa paglabas mo, makikita mo na agad yung tourism. Ayun na. Tourism information sa likod. Diyan ka pwedeng bumili ng uh, unlimited bus ride para lahat yun iikutan, maiikutan mo every time kayo nga pupunta ka dun sa may sakayan ng papuntang Nami Island bababa ka dun punta ka Nami Island okay go tapos pagkabalik mo mag-aano ka naman sasakay ka naman ulit ng bus at Garden of the Morning Calm wala ka nang babayarang iba pa tapos doon naman sa isa I, I will buy unlimited bus ride sorry sorry Bastik. Bastika? Yes. Where are you going now? I'm going to Nami Island. Which is Nami Island? Nami Island, Morning call oh, and see, see. the yes, yes, yes, unlimited. Uh, next bus. uh, Sakura bus uh, 920. Departure time 920. 920. 920. Okay. This kind of bus. Okay. 6,000 one day ticket. Holiday. this color purse, okay? Red. This purse is red. It's supposed to be 6,000. You can buy the TTA Wonder bus from bus driver. And ah, from the bus driver. Okay, page driver. Six, not here. 6,000. Not here. Kapsamnida. Yeah. Hindi pala magbabayad sa kanya. Sa, ano pala, sa bus driver. Yung 6,000. Tapos, ayan. Unlimited. Pwede kang bumaba, sumakay, bumaba ulit, sumakay for the whole day. Tapos, yun, no? Mas makakatipid ka. So, ayun, medyo naiwan ako. 9.20 pa. 9.05 yung kanina eh. Nandito ako ngayon sa Gapyong Station. Ayan. The shuttle bus route map Gapyong Tourist Resort. 6,001 So, sasakyan ko na, papuntang Nami Island. Hindi ko na pupuntahan yung iba kasi hindi naman siya sikat. Sunod, Petty France and ano ba? Hindi, Morning Calm. Garden of the Morning Calm. Tapos diretso na ako ng Chap yung papuntang Seoul naman yan. So, dahil maanggap pa, breakfast muna ito dito sa dito lang sa station meron uh, story way parang convenience store tapos meron pa dong Emar 24 convenience store din kasi yung entrance ng ano entrance papunta naman entrance and exit ng pa trend Ayan. ko na yung binili ko 2,700 itong dalawa 5,000 nito lugyan, shake shake, shake shake shake shake, hindi pala ito shake shake <laughs> rice lang to tapos parang may seaweed na nakabalo and then titikma ko na Ito ba ito kainin? <laughs> titikman ko na itong banana chenes na hindi ko maintindihan parang yakult lang oh nasa bus na ako yan yung ticket at yung sukli ko basta yun hindi makita eh <laughs> ayan ito yung ticket only see sa Nami Island bumaba na kami ng bus Nami Island station na daw to pero actually hindi pa hindi pa talaga to Nami Island sasakay pa ng parang maliit na ferry papunta sa pinaka island ay, na may zipline. Ayun, pwede ka mag zipline papuntang Nami Island. Actually, from Gapyong Station, pwede mo siyang lakarin. Kung, kung nagmamadali ka, di ba? 20 minutes daw, ganyan. Pero may nabasa kasi ako, mga 20 minutes daw niyang nilakad. Kaso, pwede niya dito, tapos eh, syempre, eh, na, sa kanya lang nalaman na pwede pa lang yung unlimited bus ride. Uh, so dito pa siya bumili ng unlimited bus ticket. Sayang yung way niya from Gapyong to dito sa Nami Island Station, di ba? So maghintay-hintay na lang tayo ng konti doon, no? Konti na lang, mapapagurin mo pa yung sarili mo. Kasi <laughs> yung mga kayang ano, ila, ilakad, ilalakarin mo pero pag yung mga ano naman, hindi ka naman lugi kung sasakay ka, isakay mo na. So that, para hindi nakakapagod. Oh, may immigration pa oh. Yung immigration, kunyari, may immigration sila. Kasi sinasabi nila na parang separate country daw itong Nami Island. Pero eme-eme lang nila yung Oh, tapos may entry visa pa. Pero part pa rin talaga to ng Korea. Kanya-kanyarian lang yan. Entry visa kunyari. Magbabayad ako ha? Sample 오세요. 성인 다섯 분이세요? 카드를 좀 모아서 주시겠어요? 잠시만. 일반 감사합니다. 13,000 daw. Visa kunyari. Diba? May pa-effect silang ganun. Kunyari, separate country tong Nami Island. <laughs> so, yan, no? Ayan yung barko. Ayan yung barko. Ayan yung barko. Sonia at Palengke dito sa loob ng barko ayan po, kanya-kanyang picturette kanya-kanyang aura lalabas ulit ako dahil maingay dito sa loob tayo sa view nakakapalo talaga yung <laughs> zipline. Approaching na agad ng Nami Island. Diba? wala bang 5 minutes. tayo wala pang 5 minutes. Nasa piyak na tayo ng Nami Island. Diba? Hindi na lang nilagyan ng bridge. Parang ah, additional value. Galing kami doon. Tapos ito na. Ayan na siya. Papasok na. Welcome to Naminara. Ayan na. Welcome to Naminara. Naminara Republic. Ayan Hanapin natin ng Philippines. Ayun siya. Kamusta ka? Ano Mabuti. So, Ganyan. Ang technique dyan, palagi kang pupunta sa may bandang likuran. Dahil doon ang konti yung mga nagpipicture. Kaya mo sila dyan sa harap. Maya-maya na tayo magpicture dyan sa harap. Anong sikat na sikat na nakapilang mga trees. Green siya ngayon kasi pa-summer na. Train is coming. Don't walk on my squirrel! Squirrel! Hello! Nilayayan niya ako. Train is running. Sobrang lawak nito. Ayan ang ostrich ang pinakamalaking ibon sa balat ng lupa. Ayun pa. Oh, kangge. 경계, 경계. Nag-iingay ng mga bata. 야, 밥 먹지 마. Malapitan. Ah, kasi kain, pagkain pala nila yan. Andito yung pagkain. Kaya pala malapit dito. Oh, may train pala talaga. <laughs> Akala ko peke lang. <laughs> Tapos may parang tunnel, no? Tunnel talaga. Rough and Tough Dan Danish Forest Playground. Ayan siya. Daming activity area dito. Oh, may peacock. Punta natin yung peacock. Nakabukas siya. Ano ba yan? Ano ba yung unggoy? Oh wow! Look at the peacock. Nakabuhaghag siya. Wow. Ang ganda. To Nami Island. Undercraft Studio. At yun sa tapat ay Nami Island. Nabicon Cars winning works. Ewan ko, mali pronunciation ko. Yan no. Welcome to Paete, Laguna. And welcome to Vegan. Joke lang. Ang laki ng mommy, ang laki ng dede, ang laki din ng baby. <laughs> Ayan yun sa Korean novela, oh. Yung Winter Sonata. Tapos, ito yung ano nila sculpture dahil sikat na sikat na nga tong Nami Island dahil sa kanila pinagawa nila ng sculpture ayan o oh, diba pinagawa nila ng sculpture yung scene doon ito siya pero maraming ganyan na style dito eh bell ganda. Parang bahay ng mga Indians. Ayan. Oh, tapos may, meron din silang stage. Ayun, di ba? Tapos may fountain. Ayun, may mga parang water park. Yan, meron siyang coffee shop. At may library sa kabila. Restaurant. 1,000 won each. Ban Sa tinapay. Tinapay. 1,000. 25, parang 1,000 won. So parang 25 pesos. Isa. So parang ko nakalabas na 200 pesos, 30 minutes. Over there, the orange. Tapos 1 hour, 8,000 to 400. Oh. Ayok, papakapagod ka. Tapos, ikot-ikot lang kayo dito. Mabalik na ako doon sa kung saan ako galing kanina sa mainland nga ng Gapchong. Kasi pupunta naman ako ng ano, Petit France. Cathy Frank. Ayaw pala. Ah, nakapila. Ayan yung sundo namin. Ako <laughs> Actually, yan yung ferry na magbababa ng mga pasero. Kukuha din sa amin. Pabalik dun sa mainland. Mainland China. <laughs> Hindi pala mainland. Ano? Hindi mainland China. Ano lang? Gapkyong. So I'm here at Petty France Adult is 10,000 won. Ang sabi nito? Nalagoy na. 10,000 won. Sa peso ay 10,000 won. Mga 500, ganun. Ito yung My Love from the Stars. may stadium oh. Hindi pa ako nakapunta sa France, pero baka ganyan talaga sa France. Ay, ay may Eiffel Tower. Parang nafe-feel ko na nasa France talaga ako kahit hindi pa ako nakapunta doon. <laughs> tayo dito. Tingnan niya yung view. Dagat. Hindi, lake lang yan eh. Kasi yun ano, eh. Oh, kainan. Ayan Oh. Meron pang... May fountain ulit dito bilihan doon. Akit ulit ako dito sa taas. Akit naman ako dito sa taas. <laughs> Meron po dito sa taas. ano, hanging bridge champeg. I am now entering the chamber of roses. Roses are red and white. Ouch! Natusok ako. <laughs> Dito naman ako sa bridge. Sarap ng hangin. Oh. Dito sa bridge. Ayaw nila dito. Ah. Kasi wala masyadong ganap. Pero yan yung mga bahay, oh. Dito sa Petit France. Di ba? Parang mga camellia at avida settings sa actually kukunti yung mga Pinoy ngayon halos karamihan ano mga locals din mga turista mga galing iba't ibang probinsya nila yung parang kasi pag summer yun ang gusto naman ng mga taga mga Koreans na magliwaliw dito sa sa Seoul at sa mga tourist spots dito sa uh, ah, Gapyeong Gapyeong kasi nga ano pur, uh, sanay sila sa ah, puro lamig sila pag taglamig ayaw nila talagang lumalabas eh tayo namang mga Pinoy pag winter asa ah, ka gusto gusto natin pumunta dito meron din mga ano ibon rabbit so yan asa ah, bagyo naman ulit tayo <laughs> yung isa may ala Mines View Park. Dito ko sa theater ay may nagpe-perform. Mimes. Mr. Vincent peg niya. Makipot ang daan. Wow. Gift shop. I'm here now at Garden of the Morning Calm. 학생이랑 소희는 만천원이야 이게 뭐야? 어린... 그 이제 저희 거 만약에 보고 가시면 저희가 저희 거 2,000원씩 할인권이 있어요. 만약에 두개다 보신다고 하셨었는데 9,500 w So, bali around 450 475 mga ganun Papasok na tayo ha. Kamsamnida. Ano yung expect mo sa garden? Kundi mga plants. Ba't sila papalaktakan? Para kang yung nasa ano, kid show. Once upon a time. Sa kaagad ano tawag doon. Here I am on a worry. Eh, <laughs> hindi nyo na ba nabutan yun? <laughs> May pa-bridge ulit. May mga nagme-meditate. Parang reception sa wedding. Ay, parang may chapel din dun. Hmm. Yan no, may batis din. Tapos, may nilidate di ba? Sweet-sweet nila. Parang maganda magpa-picture dito, oh. Kasi red yung kulay. Ah, actually, pagod ako kanina nung dumating ako dito, kakagising ko lang siguro. Ay, kakagising ko lang. Kaya medyo, sabi ko, hindi maganda. Pero nung nilibot ko, nakaka-relax. Nawala yung pagod ko. Parang dahil yung fresh air na ganyan. Tapos yung mga naririnig mong mga ano ng mga tubig. Tapos meron pa silang pa sound effect. ba? Diba? Kahit na dulo to ng tour dito sa Gakyong. Eh go! Puntahan nyo. Sayang, nandito na rin naman kayo sa Gakyong. パイディパイデーAyan, oh, mga bulaklak ulit. Oh, nakakaingit sila. Ayan mo. Oh. HHWW. Oh. Tapos yan. Welcome to Baguio. Ano tapos eh, yung isa oh si Ate Girl. 'Di ba? Kahit dalawa yung Oh, di bit bit lawak niyang ano inumin, mapicturean lang yung Jowa Bells. Hirap na hirap na siya, 'di ba? Oh, ah, saya-saya nila. Saya dito pag may kasama kayong mga jowa-jowaan. <laughs> di ba? Eh, dito, marami ka makikita mga nagmamahalan. Hindi po, maingit ka minsan. Kapag single ka, may mga sa ilalim ng puno, sa batis, mga ganun. That's life. <laughs> May bridge dito. Nandito na ako sa bridge. Nakaloka. Umu umuuga talaga. so, babalik na ako doon sa hantay ng bus kasi babalik na ako ng city proper. So, see you sa city. Mag-isip pa ako kung pupunta ako sa Hongdae or pupunta na ako ng Jinjilbang. Yung parang Korean sauna, my experience So, tingnan na lang natin mamaya. Kaya papunta na ako ng Chongyangmi Station kung saan ako nang galing kanina. So, hindi muna ako pumunta sa Hongdae <laughs> kasi nalaman-laman ko na hanggang 11 lang pala dito sa Myeongdong shopping district. Eh, may bibili ako ng mga nagpapabili sa akin. Eh, bukas, hindi na ako makakabili kasi alas 2 pa daw usually nagsisimulang magbukas yung mga tindahan dito diba? so ngayon na lang bumili na tayo oh no hmm. mga kainan parang masarap yung sausage How much sausage? 5,000? Oh no. 5,000 one daw. Parang yan ang gusto ko. 4,000 yak na noodles. Noodles ulit. Yan ang egg bun. Ito pa yung try yan. Ay, no camera. Ah. Egg bread. One five? Ito, bumili ako ng egg bun. Hindi, parang... Hindi, parang... Hindi, parang... ประต้องหาเอาเลยเนี่ยRap. Ah, Tuloy parang isang buong itlog nilagay sa gitna ng pancake. Ganun ang lasa. Dito sa halos lahat nandito na eh. Lahat ng pampasalubong, pagkain, pampaganda, isang lugar lang. Myeongdong kahit ano mabibili mo dito Pabili na ako ng sa house. Facial mask at saka nose strip. Bawal lang mag-video doon eh. Binivideo ko, pinagalitan ako. Kito, oh, tinapay lang yan. Ay, hindi. Rasan teriyaki daw. I'll buy this one. Ano? Okay. Okay. Next day. Yay! Habayat mo. Ayan. Naksamnida. So bumili na ako ng rep magnet kasi may nagre-request ng rep magnet. Parang Divisoria pero di tochal na Divisoria. Grasa, chal na Divisoria. Halo-haluin natin. Sarap, nakakagutom. Ito pa. Ayan po, uso din po sa kanila ang mga peking damit. Nakigaya na sila sa China. Ayan, makabili na ako ng medyas. So, I think that's it for today. Pupunta na ako ng uh, Korean sauna. Jimjil Bang tawag. Pero separate vlog ko na lang yun, yung mga facilities doon. Okay? So if you like this video, give it a thumbs up and subscribe to my channel. Don't forget to be awesome, no hate much love, peace out.